quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, cacciato l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce. Solo allora si accorgeranno che non si può mangiare il denaro. Un terzo delle risorse naturali del pianeta sono ormai consumate. Il 40% d'acqua dolce è imbevibile. Il 96% dei rifiuti nei mari è plastica il 92% della popolazione respira aria inquinata che supera i limiti di sicurezza. Solo lo 0,5% dell'acqua sul pianeta è potabile e gran parte di essa viene sprecata. In Italia il consumo di acqua per uso domestico è pari all'8% e di questo solo l'1% per il bere. Goccia dopo goccia, un rubinetto che perde può arrivare a consumare fino a 100 litri di acqua al giorno. Come se non bastasse, parte di queste acque è inquinata a causa di scarichi delle attività industriali e agricole e di comuni attività umane che arrivano nei fiumi, nei laghi e nei mari. Nel 2016, su 265 campioni di acqua analizzati, il 52% è risultato con cariche batteriche elevate. Il mondo non è formato solo da terraferma, ma da anche cinque isole di spazzatura create dalla cosiddetta superiorità umana. La più grande supera due volte la superficie italiana. Questo mette a rischio di estinzione circa 260 specie animali. Gli Stati Uniti consumano il 30% delle risorse e producono il 30% di spazzatura mondiale, circa 2 kg di rifiuti al giorno a persona. Inoltre questa spazzatura viene o sotterrata o bruciata inquinando acqua, terra e aria. L'aria viene inquinata attraverso emissioni di gas di scarico di autoveicoli, caldaie, centrali elettriche, fabbriche e impianti di incenerimento. Sono circa 3.600.000 le tonnellate di monossido di carbonio emesse ogni anno in Italia e il 52% è prodotto dal trasporto su strada. Oggi i prodotti sono ideati allo scopo di diventare inutili il prima possibile, in modo che vengano buttati per comprarne di nuovi. Effimeri come il fuoco che divampa e si spegne un attimo dopo, lasciando solo polvere e distruzione. Nonostante i prodotti funzionino ancora perfettamente, gli spot pubblicitari che ci bombardano ogni giorno mirano a farci sentire infelici di ciò che abbiamo. Noi non siamo abbastanza, e neanche i nostri beni lo sono, ma tutto si può risolvere andando a fare shopping. I media contribuiscono a tenere nascosto tutto ciò, in modo che l'unico stadio dell'economia dei materiali che noi vediamo è l'acquisto, quella faccia carina che ci viene propinata ogni giorno associata a qualsiasi prodotto. Tutto ciò che c'è dietro, il prezzo enorme da pagare, estrazione, produzione e smaltimento, rimangono fuori dal nostro campo visivo. Non lo riusciamo, anzi non lo vogliamo vedere, inesistente ai nostri occhi, serrati nella paura di guardare oltre.